ecuatoriana. Kuna ñukanchi kawsayta taripasharikusa ñukanchi llaqtakuna wakllarishkarayku haytakita qillqani Mando no bisa un

الشاشات اللي منتشة التكوينات الوقتية شنو Isto konami tuturi, echa kunasmi wanyu. Isto konami tuturi, echa kunasmi wanyu. Kata kunara riman, dari pasalnya riku. Kata kunara riman, dari pasalnya riku

kitchen. Mixed John Matula.